ماركا هازارد بعد أن سجل هدفا على إلتشي فإن لديه فرصة لكي يلعب أساسي ضدهم يوم الأحد يتمنى الكثيرون أن يكون هذا الهدف هو نقطة تحول في مسيرة هازارد وهو يعتزم مواصلة التنافس للدفاع عن مركزه في تشكيلة ريال مدريد علم إسبانيا ماركا ريال مدريد يعود ويقلب النتيجة ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك ريال مدريد ما زال ينافس على جميع البطولات إلتشي كان قريبا من الفوز على ريال مدريد للمرة الأولى منذ عام 1978 لكن أيمن أنتهى حين سجل كل من اسمه وهازارد وفاز ريال مدريد